começar do começo? O seu nome é... Manuel batismo. Messias Conceição Souza. Mas dentro do candomblé você tem outro nome. Sim. O candomblé, ele, o candomblé de matriz angolana, quando se a pessoa é iniciado, recebe um nome como é o muçulmano, como foi o, o, o aquele lutador Cassius Clay, que quando se iniciou no, na, no islamismo passou a ser Muhammad Ali. Então o candomblé angolano é o único que tem isso, é o nome. Tá? então tem o nome de Quiliobá, com K. I Y. K-I-L-Y-O-Bá. Quer dizer, eu sou de Ansan Quiliobá, a esposa preferida do rei. Obá é rei. Uhum. Como que foi a sua aproximação com o candomblé? Você já, sua família já é da tradição? Não. E eu tive um problema de, de, de visão aos 13 anos por aí, eu não me lembro bem o que era, não foi bem explicado para mim, que problema foi esse. Meus pais eram católicos, aliás, católicos frequentadores do catolicismo. E eles tinham horror a qualquer tipo de coisa que se chamasse espiritismo. Mas ele se dava muito com o meu, depois, meu zelador, meu iniciador, porque eram da mesma profissão, alfaiate, e um dia alguém disse para ele, ah, leva o menino lá e tal, tal, que médico também era difícil, ele não confiava muito em médico, alguém disse que eu talvez tivesse que operar e por aí foi, meu, meu início conhecimento foi por isso. Me levaram, uma das tias minha me levou lá e daí foi dito que eu teria que fazer o santo. É uma expressão que se usa para ser iniciado, aqui no Brasil diz fazer o santo, né? É feito de santo que aliás não seria isso, seria feito ou preparado no santo, na lei do santo. E aí mudou-se para feito de santo, é igual pai de santo. Seria pai no santo, na lei do santo ele é pai. Aí ficou pai de santo. Então eu fui iniciado por isso, por uma questão de, de, de, de problema de saúde da visão e realmente fiquei bom daí, eu fui raspado. É, a idade que você tinha? 14 anos. 14 anos. E lá em Salvador tem muito isso, tem pessoas que se iniciam com 5, 3, 4, 2, eles acham, e eu também acho muito interessante, achava naquela época, que era interessante ser iniciado nessa idade porque não tinha maldade, não tinha malícia, ficar dentro do Roncó 20, 30, 40 dias, que nem era hábito ficar 21 dias, e hoje nem isso se fica, modificou muito, então é, uma pessoa casada que ia sentir falta da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ou de sexo, ou de que seja. A criança já não tinha isso. Tendo o carinho daquele mais velho que estava ali, de uma tia que ficava junto, ou de um pai que normalmente era feito a mãe, então a criança tinha aquele, aquele ente querido ali do lado, não sentia tanta falta. Agora o adulto já era mais difícil. E por outro lado não tinha malícia, tá? Mas eu já fui feito na adolescência, 14, 15 anos. É, para você, Messias, quando você pensa em Exu, o que, que vem na sua cabeça? Exu. Exu dentro da ritualística africana é o início, é o começo. Dentro do panteão africano, dentro de todos os orixás que compõem o panteão africano, ele é o princípio. Exu é o que é aquela força, aquela energia que abre os caminhos, abre os caminhos por onde nós passamos. Exu é aquela energia que afasta tudo que é maligno. Exu é aquela energia que é designada pelos outros orixás para tomar conta da nossa vida, para que nada de ruim aconteça. <clears throat> Exu, inclusive, seria... Exu é chamado guardião. Exu seria, inclusive, aquela energia que nos tiraria, depois eu digo por que eu estou colocando isso no passado, de vícios, bebida, cigarro, droga, qualquer dependência, drogas, porque dependência, porque o ser humano ser dependente daquilo é muito ruim. Muitos convivem bem com isso, outros se degradam, se acabam e etc. Bom, e o Exu é o responsável a não deixar que você entre por esse caminho. Tanto é que para Exu nós damos bebida, nós damos cigarro, charuto, lá o que for, para que ele absorva essa energia <coughs> Perdão. E que isso não tome conta, não nos domine. Quando eu olho Exu, eu olho como um irmão, um guia. Agora, um irmão que é... Como é que se explica Exu? Ele é brincalhão, Exu é brincalhão, Exu nos prega peças, tem horas. Exu é arteiro, Exu ele tem artimanhas. O Exu é o peão, Exu é aquele que não sabe quase ler nem escrever em se tratando de matéria, entendeu? Mas ele é autodidata, ele sabe tudo, ele não precisou de uma escola para saber o que muitos formados aí sabem. O Exu entra em qualquer lugar, o Exu ele tanto se dá com o um mendigo como ele se dá com o desembargador, estou comparando com matéria. O Exu ele tem acesso a tudo e todos os orixás têm o seu Exu para que resolvam os seus problemas. O, Exu, o orixá recorre a Exu. Todos os orixás têm que recorrer a Exu. Para se abrir um, um trabalho em candomblé, para se abrir... A palavra em candomblé não é essa, mas eu vou dizer, como diz Nambando, uma sessão, um toque, um xirê, entendeu? tem que primeiro se louvar Exu. Primeiro é Exu. Exu vem, limpa ali a casa, faz e tal, despacha-se o padê lá fora para Exu ir comer lá com, com quem ele queira lá fora, o ambiente está limpo, aí começam os orixás a chegarem. Exu limpou o ambiente. Então Exu é isso, Exu é o guardião. A sua experiência pessoal, no seu dia a dia, como é que você lida com Exu? Você faz oferenda, você... Sim, Oferenda. Fazemos tanto para Exu como para todos os outros orixás. Isso daí é uma prática que tem no candomblé, que os africanos... Por que das oferendas? Eu vou me demorar um pouquinho que eu tenho que explicar. Por que das oferendas? O africano acreditava, como nós acreditamos, que tudo na natureza tem um guardião, tem um orixá. Essa palavra orixá vem, é, de, é de, de, de vertente nigeriana do dialeto iorubá, que quer dizer ori, cabeça, ixá, comando. Orixá é aquela força que comanda a cabeça. Então, resultado, o africano achava, e que é uma verdade para nós, que tudo na natureza, as matas, cachoeira, rio, mar, pedra, tem um orixá que comanda aquilo se ele ia pescar, ele sabia que o rio tinha um orixá que tomava conta dos peixes, que protegia os peixes. E ele, na intenção de não agredir aquele orixá e os seus protegidos, que eram os peixes, ele pediam licença, porque ele tinha que se alimentar. E o peixe era um dos tipos de alimentos que tinha ali à porta da casa deles. Então eles pediam licença, pegavam aqueles peixes para sustentar a sua família. Desses peixes, eles davam, o percentual é meu, entenda bem, abro aspas, uhum. eles davam 0,001% para aquela entidade de presente. Então preparava aquele peixe com, com, com temperos lá que eles achavam que era interessante, o que era mais bonito, o que era mais gostoso para eles, e ofereciam para a dona do rio, que é Oxum, por terem pego alguns peixes. Se eles iam para a mata que pertence ao Oxóssi caçar algum animal, daquele animal eles davam uma oferenda, agradecendo por Oxóssi ter dado para eles. Fruta era a mesma coisa, folhas que pertencem ao sangue, eles pegavam aquelas folhas, usavam, tanto é que nos banhos nós usamos as folhas, depois não jogamos fora no lixo nem nada, devolvemos aquelas folhas à mata, porque se elas não servirem para mais nada, serve para adubo. Então, oferecemos a Exu exatamente porque ele nos abre o caminho, ele nos traz alegria, ele nos traz dinheiro, ele nos livra dos inimigos e tal. É como forma, isso é um pouco até agressivo dizer que é um pagamento, mas vamos lá, é forma de um pagamento. Se o doente quer canja, canja no doente. Se eles gostam dessas oferendas, então damos a eles essa oferenda em troca do que eles nos deram. Então, são feitos, respondendo à sua pergunta, oferendas por esse motivo. É, deve existir muitas lendas a respeito de como que Exu apareceu, como que, do que é Exu. Você tem alguma de sua preferência que você gostaria de relatar? Sim. Existem realmente algumas lendas, mas como você está dizendo, são lendas foram coisas que foram criadas porque é como você perguntar: de onde veio Deus? Acabou o assunto, nem padre, nem papa, nem ninguém lhe responde isso. Ah, uma energia cósmica, não sei o que, enrolam, mas não dizem. E aí é que é o bonito, é o mistério daquilo que está acima da nossa inteligência, né? que são os espíritos, são o, o, o, os seres cósmicos, no dia que o ser humano conhecer e souber de toda a verdade, acabou-se a essência. Então o ser humano, nós que estamos em fase de evolução, nós temos que ir gradativamente até chegar àquele estágio de saber isso tudo. Como os africanos não sabiam como começaram, cada um tem a sua lenda que foi passado de pais para filhos pelos seus ancestrais. Eu tenho a minha lenda, eu vou dizer muito rapidamente aqui, porque senão é uma coisa muito demorada. Existia numa determinada localidade da Nigéria, colocando Nigéria, né, o povo de Quito, existia numa determinada localidade uma negra cujo nome era Oculacan. E essa negra banhava-se sempre no rio, né? Porque não tinha <laughs> chuveiro nem nada, então rio ou cachoeira. E ela banhava sempre no rio, na cachoeira. Quando foi um dia, ela banhando, ela viu uma imagem refletida lá que não era dela. Ela olhou mais duas, três vezes e continuou aquela imagem. E ela ficou um pouco assustada. <clears throat> No outro dia ela foi no mesmo local e de repente viu a mesma imagem, só que aquela imagem se materializou numa mulher que se apresentou como Oxum, que era quem comandava as águas e explicou para ela isso que eu lhe disse anteriormente, que aqui no nosso mundo, no Aie, Aie significa que a terra, né? Não é terra na sua essência, terra, o globo terrestre. No Aie, aqui na terra, tudo tinha um dono, tudo tinha um comandante, tudo tinha tudo tinha aquele espírito, aquela entidade, aquela energia que comandava, que era o responsável por aquilo, porque existia um Deus maior que ela, Olorum, na Igreja Católica, Deus. Para os africanos, que não conhecia esse Deus do católico, mas conhecia o Criador de tudo, chamado Olorum, Oló, Senhor. Orum, o céu, o firmamento, o Deus do céu, aquele que criou lá em cima, que eles não sabiam dali para cima o que, é que tinha. Então, <clears throat> designado por Olorum, que era o Criador de tudo isso que a nossa vista alcança, tinham energias colocadas para tomar conta das matas, da cachoeira, do rio, das pedras, da terra, da folha, dos animais. E Oxum explicou que ela era a que comandava os rios. E essa negra Oculacan, que não sabia nada disso, ela pensou que o rio era o rio, qualquer um podia tomar banho como realmente podia. Mas tinha seu guardião, o guardião era Oxum. E Oxum então disse para ela que estava, ela foi escolhida para começar uma, eu vou colocar em, em nomes hoje conhecidos, uma religião, uma cultura espiritual, que hoje nós chamamos de candomblé, que nem na África não tem esse nome. Então, resultado, que ela iria ser a primeira iniciada para ela começar a iniciar outras pessoas para que essas entidades, esses espíritos, essas energias passassem a possuir o corpo daquelas pessoas para virem cumprir sua missão aqui na Terra. Então Oxum disse que é, eu vou chegar a Exu já. Era um pouco, é um pouco grande a história. É, Oxum disse que ela iria ser iniciada. Ela não sabia como. Oxum disse: quando chegar o dia, você vai ser instruída, você vai ser levada para onde tem que ser levado e para fazer o que tinha que fazer, o que tem que ser feito. Chegando um dia, ela sempre se banhava no rio, estava sempre em contato com Oxum, chegou, chegando uns dois dias antes, vamos dizer, Oxum disse para ela, olha, é amanhã ou depois da manhã, como seja, e vai vir aqui um guardião que vai lhe encaminhar, vai abrir caminhos para você. Aí ela conheceu este guardião que nós chamamos de Exu. Ele se apresentou a ela, eu sou Exu, a minha função aqui é encaminhar você, levar você até o seu destino, que você chegue lá intacta, sem que ninguém mexa consigo, sem que animais eh, lhe atormentem, sem que outros guerreiros de outras tribos lhe peguem pra, pra, como escrava e por aí vai, como prisioneira. Exu levou ela no dia para o lugar que ela ficaria, que ela não sabia nada. Muito bem, esse é o Exu que eu lhe falei, o guardião. Ele foi comandado por Oxum, esse era o Exu de Oxum, foi comandado por Oxum, ou melhor, mandado por ela para que levasse o Kulakan para um determinado lugar. E Oxum tinha o seu Exu, o seu staff. Exu era o guardião, Exu era o guerreiro. Está aqui, ó, com a lança, uhum. ele vai na frente. Uhum. Vamos mostrar? Entendeu? É, Exu. Ótimo. Então, Exu a conduziu até uma caverna. Mas pelo caminho ela foi conhecendo os outros orixás, ela seria a primeira iniciada. Então Exu apresentou ela, num certo ponto da, da estrada, para o irmão dele mais velho, Ogum. Esse é Ogum, esse daqui é que é o responsável por abrir caminhos entendeu? Exu era responsável, era o guardião, para guardar ela para perigos. Mas Ogum é que abria caminho nas matas e foi explicado para ela que as matas pertencia a Oxóssi, que era outro irmão de Ogum e Exu, mas ele é responsável somente pelas matas. E ela tinha, teve que conhecer Oxóssi, pedir licença a Oxóssi, porque nas matas existiam os animais peçonhentos, os animais perigosos, e poderiam atacar ela. Então Oxóssi protegeu ela para que aqueles bichos, comandou os bichos para que não atacassem ela. Ela conheceu Oxóssi, soube o que era que Oxóssi fazia e a parte que ele comandava, as matas. Ogum foi abrindo estradas para ela dentro das matas e Exu protegendo dos perigos. E ele apresentou mais à frente Ossan, que era o responsável pelas folhas, que ela iria para uma caverna e Ossan doaria as folhas para ela para fazer de cama, de colchão, onde ela ia dormir, folhas de bananeiras grandes e outras folhas, que seria a cama dela durante aqueles dias que ela tivesse em reclusão, que hoje nós chamamos recolhimento. Está recolhida para o santo, era uma reclusão. Então Ossan cedeu as folhas e ela foi levando. Ela passou por Exu, passou não, conheceu Exu, conheceu Ogum, que abriu os caminhos, conheceu Oxóssi, que era o dono das matas, conheceu Ossan, as folhas, ela ia, chegou à cabana, Oxum ela já conhecia, chegou à cabana e ela foi ver para ela teria que ficar ali uma determinada quantia de dias, né, quantidade de dias, e ela tinha que se alimentar. Exu trouxe, pediu ao Oxóssi as frutas, que era é responsável pela mata, pelas frutas, trouxe para ela para servir de alimento, Oxum deu os peixes, Oxóssi também deu a caça, a gruta, como toda gruta, pertence ao Xumari. E esta gruta tinha uma vertente de água potável que ela bebia. Se ali não tivesse, teria o rio, mas não estava tão próximo. Essa gruta tinha uma mina. Então o Xumari que é dono, que é responsável pela gruta, pela mina, pela água potável. E o Xumari foi responsável pelaquela cabana onde ela iria ficar. Foi dito para ela que o dono da terra, chão, barro, areia, tudo, seria Oxumaré, que seria o Obaluaê, quer dizer, irmão de Oxumaré, onde ela ia se deitar no chão, que ela tinha sempre, qualquer coisa que ela fizesse no chão, um buraco que ela cavasse, qualquer coisa, ela tinha que pedir licença ao Baluaê, que era o dono da terra. Para descansar a cabeça, vamos dizer, o travesseiro, porque nós recolhidos nós não podemos ter travesseiros, ou melhor, antigamente não se podia, para não criticar se alguém põe hoje, né? Mas não era permitido o travesseiro, então foi dado para ela uma pedra onde ela ia deitar, nas folhas, descansar a cabeça naquela pedra, e a pedra foi explicado para ela que era elemento de outra energia chamado Xangô. Você vai vendo aí que todos os orixás se unem, se entrelaçam. Estão notando isso? Sim. Não tem orixá absoluto, todos. Isso para nos explicar que nós precisamos de tudo. Para uma iniciação precisou-se de Xangô, Oxum, Obaloaê, Oxumaré, Xangô. Inhansan foi apresentado a ela como a, a... Isso é uma brincadeira minha, que é meu orixá e eu amo. Como se fosse a responsável pela limpeza. Que Yansan com seus ventos, Yansan jogava os ventos ali, tirava aquelas folhas todas, a sujeira toda, levava de cabana fora. Era função de Yansan, vinha aquela ventania e levava o que não prestava. Tá? Yansan, responsável pelos ventos. Yansan também não é só esse vento que leva tudo, Yansan é responsável pela brisa, aquilo que faz a gente adormecer, que faz a gente estar feliz consigo próprio deita ali na relva, vem aquela brisazinha e você dorme tranquilo. Né? Nansan né? é responsável por esse vento também. O vento da tranquilidade, não o vento do tsunami. Só não. Então, ela foi conhecendo a pedra que era de Xangô, que ela dependeu para riar a cabeça, e olha que a cabeça é importante, é aquilo que pensa, é o que nos guia. E por que ali em cima da pedra? Porque a pedra de Xangô e ele é o dono da justiça e ela riando cabeça naquela pedra, a cabeça dela passaria a ser justa. Para não julgar erradamente, para não ter ódio, raiva, ambição, tudo isso que Xangô com aquela pedra, aquele elemento dele tiraria. Daquela cabana, ela ficou ali, todos esses orixás, tem mais outros que eu para simplificar, não vou dizer tudo, só para vocês, verem, vocês virem aí o, o, o, entrelaçamento dos orixás. E ela ficou ali, e dali apareceu Oxum e todos os orixás fizeram com que ela adormecesse, possuíram o corpo dela em espírito e foi a primeira incorporação que teve. Dali, aí tem a parte ritualística do que, que fizeram, quem é feito sabe o que eu vou falar aqui, porque teve a galinha da Angola, que é a primeira, a primeira, o primeiro animal que foi posto em sacrifício, que a galinha da Angola, ela tem um, um, uma sobressalência na cabeça, tá? Vocês conhecem? Ela tem uma sobressalência aqui na cabeça, etu, chamamos de etu que aquilo ali, por incrível que pareça, qualquer um Yahoo que vocês vejam aí tem alguma coisa assim parecida na cabeça, eu não posso entrar em detalhes, porque aquilo ali, a galinha da Angola, ela põe os ovos ali, e ela sabe onde ela põe os ovos, que o vento não vai vir naquela direção. Aquilo ali é o radar dela. Se vai chover, ela sabe. Se vai ventar nessa direção, ela sabe. Então aquilo ali é o que direciona. Por isso, que ao ser feito, todos os Yahois saem com aquilo na cabeça. É a direção, é o que guia, é o radar. Então a galinha da Angola foi posta em sacrifício porque é o animal, o único animal que tem aquele radar que guia, que sabe. Tá? Mas aí tem outras explicações. Esta foi a primeira feita. Ela então, quando ela acordou, ela estava feita, preparada, com toda a ritualística que precisava. Teve os ensinamentos dela, Exu, trouxe ela de volta para a aldeia dela e foi instruindo. Quando você passar aqui, que você tirar umas frutas, dê um tanto a oferendas para Oxóssi, se você pescar, dê um tanto para Oxum, se você pegar as folhas, faça isso para Ossan. E Exu e Oxum foi instruindo ela para ela fazer outros e outros e outros componentes da aldeia dela, aqueles que fossem indicados, que precisassem fazer santo para criar a nossa religião. O Culacan foi a primeira iniciada pelos orixás. Interessante, né? Que lindo. Né? E, e, e Emanjá é e Oxalá, eu não lembro se você ter falado. Não, não, eu falei que ia suprimir algumas é. coisas. Ah, tem tá. Emanjá, tem, tem não, tem, mar, tem outros. Por exemplo, o que é Emanjá? Como ela foi apresentada a Iemanjá? Ela foi, foi, foi colocado para ela que todo o rio de Oxum, no final, ele desembocava no mar que a maior parte do globo terrestre é o mar. O mar Iemanjá, Iemanjá é mãe de todas as cabeças, então Iemanjá pega tudo aquilo que Oxum carregou do rio, que é a terra, que o vento colocou, Iemanjá pega. E ela foi apresentada a Iemanjá como sendo a mãe de todas as cabeças, aquilo que abraça tudo, é o, a, a, a, o orixá maior antes de Oxalá. E Nanã foi apresentada a ela porque Nanã é mãe de Obaloaê, Oxumaré e Ossan, mas principalmente Obaloaê e Oxumaré. Nanã, muitos dizem, é responsável pela lama, não é a lama. Oxumaré, filho de Nanã, é responsável pela vertente d'água, pela mina. Obaloaê, pela terra. Nanã junta aquilo, a terra e a água dos dois filhos dela e molda o que ela quiser e dá vida como na Bíblia diz que Deus fez o homem de barro, deu sopro. Nanã é responsável pela essa junção, por moldar as, as duas ferramentas que os filhos dela trazem. O Xumari traz a água de mina, o Baluaí traz o barro, a água amolece o barro, ela molda e faz o que ela quiser. E une os dois, num só, a água e a terra. Porque aonde nós furarmos aqui na terra, vamos encontrar água. Daqui a 100 metros, 200 metros, a água e a terra estão juntos, o aí e o Xumaré. Exu, durante muito tempo aqui no Brasil, ele foi discriminado. O Exu não podia ser dono de cabeça de ninguém por causa disso aí. Disso aí que eu lhe contei, que ele é o guardião, ele fazia bagunça, ele é etc. Ele é... E de repente, vou fazer uma comparação aqui até bonita, não estou fazendo política nisso, de repente Exu foi um Lula. Sem um dedo, nordestino, sem muito estudo, mas chegou à presidência. Né? Se foi bom ou ruim, não é o caso aqui. Mas chegou à presidência. Nordestino passou necessidades, falta um dedo, fala uma linguagem muito humilde, não tem formação intelectual de classe, mas chegou a presidente da república como qualquer um outro cheio de títulos. Exu chegou a dono da cabeça por merecimento. Exu é um nome em Yorubá? O que, que significa? Seria, olhe bem, o nome em Yorubá seria Leba, com L-E-G-B-A, Legba. Leba, o que seria leba? É exatamente isso que eu digo. É o guardião, é o peão. Aqui no Brasil, ficou mais conhecido como Exu. Lá na África, na, em, em, na, na Nigéria, tinha vários e várias regiões com idiomas, com idiomas, com dialetos. Então, algum lugar chamava isso aquilo. O que, para você entender, tudo é Brasil, né? Lá uhum. na Bahia, grampo de cabelo chama missi. Aqui é grampo de cabelo, não sei em São Paulo como é. E Pernambuco é biliro. Tudo Brasil, regionalismos que lá nós chamamos dialetos. Entendeu? Então tinha lugares que era o mais usado era o leba com esse gemudo. Em alguns outros lugares, Exu. É o, o, o, portador dos recados, era o mensageiro, era o guardião. Quer dizer isso. Exu não tem realmente começo nem fim. Não tem começo nem fim. Exu é o primeiro. Exu é o número, em falar em número, seria o número zero. Por que o zero? É o começo. O zero, ele não significa nada, mas não significa nada. Zero vezes zero é zero e por aí vai. Zero o que, que é? Zero roupa, zero sapato, zero é nada. Porém, acoplado a um outro número, vamos colocar esse número como orixá, ele passa a ser alguém. O zero atrás de um é 10, o zero atrás de dois é 20. Olha o valor que o zero tem. Se ele for comandado por um orixá, Exu comandado por um orixá, Exu sozinho vai fazer bagunça. Se ele for comandado por um orixá, então vai fazer bagunça por quê? porque não foi bem explicado fazer bagunça. Ela ali me olhou assim, <laughs> vai fazer bagunça por quê? Porque ele acha que é absoluto, ele pode fazer o que for, e ele às vezes não tem esclarecimento para tanto. Exu é aquela, aquele, Exu é aquela personalidade que se dá muito bem com você, ele, beija, ele abraça, eu te amo, ele etc. E uma coisinha que você fizer, ele fica com raiva, se bobear, quer lhe matar. Quer dizer, é 880, 800, sei lá, ele não tem muito meio termo. Então tem que ter alguém, esse alguém chamamos de orixá, para controlá-lo. Como nós, se tivéssemos um filho também assim, eu tenho pavio curto, a gente tem Olha, não é assim não. Entendeu? Entendi. Exu não tem começo nem tem fim. Exu, ele não tem assim pai e mãe, apesar que todo Exu é filho de Emanjá mas ele não tem um pai, uma mãe, uma família que controle ele. Ele tem os orixás a quem ele pertence ou obedece. Se ele não tivesse esses orixás, ele fazia o que queria. O filho. Não tinha controle. Por isso que eu digo, Exu não tem começo nem fim. Onde é que começa o comando de Exu? Exu comanda rua, Exu comanda a estrada junto com Ogum, Exu comanda as águas junto com Oxum, Exu comanda os ventos junto com Inhansã. Em todo lugar que você for tem Exu tem a presença de Exu. Como em todo lugar que você for no mundo, tem o peão. Se não tivesse o peão, as altas esferas da sociedade ia pegar, dirigir o caminhão de lixo, capinar o quintal. Não, não ia. Ia ficar difícil, eles nem sabem fazer isso. E Exu faz isso com a maior tranquilidade. E olhe bem, isso aí não é degradante para Exu não, o que eu digo seria o lixeiro, o capinador, o cortador de grama. Não, não, não, porque toda a sociedade depende disso. Então toda a sociedade espiritual depende de Exu.